Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Mimin akan memberikan informasi yang luar biasa gemes nih. Dimana di sini ada beberapa ekspresi ITT ketika menjadi mata-mata di acara ulang tahun lapor pak. Yang ketinggalannya seperti apa ini di sini? Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan ekspresi-ekspresi ITT dan juga kongres serta yang lainnya. Oke sahabat selamat pagi. Jangan lupa tetap senyum dengan orang-orang orang di samping kanan kiri kalian. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan selalu sehat walafiat. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.